LibreOffice Base પરના આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે LibreOffice Baseમાં સરળ ફોર્મ વિશે જાણીશું. અહીં આપણે નીચે પ્રમાણેનું શીખીશું: ફોર્મ શું છે, વિઝાર્ડની મદદથી ફોર્મ કેવી રીતે બનાવવું, LibreOffice Baseની મદદથી અત્યાર સુધી આપણે ડેટાબેઝ અને કોષ્ટકો જ્યાં આપણે ડેટા સંગ્રહી શકીએ છીએ તે કેવી રીતે બનાવવું તે વિશે શીખ્યા. પરંતુ ડેટાબેઝ કોષ્ટકોમાં ડેટા કેવી રીતે દાખલ કરવા એક રસ્તો છે કોષ્ટકોના સેલોમાં ડેટા સીધા લખવા જે આપણે છેલ્લા ટ્યુટોરિયલમાં કર્યું હતું ઝડપથી અને લઘુત્તમ ભૂલો સાથે ડેટા દાખલ કરવાનો બીજો પણ માર્ગ છે અને એ છે ફોર્મનો ઉપયોગ ફોર્મ એ ડેટા એન્ટ્રી અને ડેટા બદલવા માટેનું એક ફ્રન્ટ એન્ડ અથવા યુઝર ઇન્ટરફેસ છે ઉદાહરણ તરીકે એક સરળ ફોર્મ કોષ્ટકમાં ફિલ્ડોનો સમાવેશ કરી શકે છે ચાલો લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝનું ઉદાહરણ જોઈએ જે આપણે પહેલાના ટ્યુટોરિયલમાં બનાવ્યું હતું તેથી સરળ ફોર્મ બુક્સ કોષ્ટકમાં ફિલ્ડો સમાવી શકે છે અને આ ફોર્મ હવે બુક્સ કોષ્ટકમાં ડેટા દાખલ કરવા માટે વાપરી શકાય છે હવે ફોર્મ કેવી રીતે બનાવવું તે શીખીએ ચાલો પ્રથમ LibreOffice બેઝ પ્રોગ્રામ ખોલીએ જો બેઝ પ્રોગ્રામ ખોલેલ ન હોય તો આપણે ડાબે તળિયે સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરીશું અને પછી ઓલ પ્રોગ્રામ્સ પર ક્લિક કરો પછી LibreOffice Suite પર ક્લિક કરો અને પછી LibreOffice Base પર ક્લિક કરો ચાલો હવે open an existing database file વિકલ્પ પર ક્લિક કરીએ રિસેન્ટલી યુઝ્ડ ડ્રોપ ડાઉન બોક્સમાં આપણું લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ દ્રશ્યમાન હોવું જોઈએ તેથી હવે ચાલો તે પસંદ કરીએ અને ફિનિશ બટન પર ક્લિક કરીએ જો લીબરઓફીસ બેઝ પહેલેથી ખૂલેલ જ હોય તો પછી આપણે ટોચ પર ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક કરી અને પછી ઓપન ક્લિક કરીને લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ ફાઇલ libraryઓડીબી ખોલી શકીએ છીએ વૈકલ્પિક રીતે ફાઇલ મેનુમાં રિસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ પર ક્લિક કરો અને libraryઓડીબી પસંદ કરો હવે આપણે લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝમાં છીએ ચાલો ડાબી તકતી પર ડેટાબેઝ યાદીમાં ફોર્મ ચિહ્ન પર ક્લિક કરીએ નોંધ લો કે નવું ફોર્મ બનાવવા માટેના બે માર્ગો છે create form in design view અને use wizard to create form ચાલો બીજા વિકલ્પ પર ક્લિક કરીએ use wizard to create form હવે આપણે એક નવી વિન્ડો જોઈ રહ્યા છીએ કે જે LibreOffice રાઇટર વિન્ડો જેવી જ છે અને તેના ટોચ પર આપણે પોપઅપ વિન્ડો જોઈ શકીએ છીએ જે ફોર્મ વિઝાર્ડ છે ચાલો બુક્સ ટેબલ પર આધારિત ફોર્મ બનાવવા માટે આપણે આ વિઝાર્ડ મારફતે પસાર થઈએ આઠ પગલાઓની નોંધ લો કે જે મારફતે આપણે જઈશું અને તે ડાબા હાથ તરફ છે આપણે પહેલા પગલા પર છે જે છે ફિલ્ડ સિલેક્શન અને જમણી બાજુ પર અહીં ડ્રોપ ડાઉન ટેબલ્સ બુક્સ પસંદ કરીએ જે ટેબલ્સ ઓર ક્વેરીઝ કહે છે આ નીચે ડાબા હાથની બાજુ પર આપણે ઉપલબ્ધ ફિલ્ડોની યાદી જોઈ શકીએ છીએ જમણી બાજુ પર આપણે ફોર્મ પર ફિલ્ડો જોઈ શકીએ છીએ આપણે માત્ર તે જ ફિલ્ડો ખસેડવાની જરૂર છે જેની આપણને ફોર્મ ઉપર જરૂર છે હમણાં માટે ચાલો ડબલ એરો માર્ક ચિહ્નો સાથેના બટન પર ક્લિક કરીએ નોંધ લો કે આપણે દરેક ફિલ્ડ ડાબેથી જમણી તરફ ખસેડી છે આપણે બુક આઈડી ફિલ્ડને તેના પોતાના નંબરો આપોઆપ બનાવવા માટે સુયોજિત કરી હોવાથી તેની આપણને ફોર્મ ઉપર જરૂર નથી તો ચાલો આ ફિલ્ડને પાછી ડાબી બાજુ ખસેડો જમણી બાજુ પર બુક આઈડી પર ક્લિક કરો અને બટન જેના પર લેસ ધેન ચિહ્ન છે તે પર ક્લિક કરો ઠીક છે ચાલો હવે તળિયે નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરીને આગળના પગલા પર જઈએ પગલું 2 જો કે આપણે સરળ ફોર્મ બનાવી રહ્યા હોવાથી ચાલો આ પગલું હમણાં માટે અવગણીએ અને ફક્ત નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરીએ આપણે પગલું 5 પર છીએ અરેન્જ કંટ્રોલ્સ બેકગ્રાઉન્ડ વિન્ડોને પણ નોટિસ કરો આપણે કેસરી બેકગ્રાઉન્ડ અંદર બુક્સ કોષ્ટક જોઈ શકીએ છીએ arrangement of the main form લખેલા લેબલ નીચેના ચાર ચિહ્નો પર ક્લિક કરો તે ઉપર ક્લિક કરતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટાઇટલ ઓથર વગેરે કહેવાતા લેબલો અને લખાણ બોક્સોની ગોઠવણીમાં બેકગ્રાઉન્ડ બદલાય છે ચાલો કોલમનાર લેબલ્સ લેફ્ટ કહેતી પ્રથમ વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરીને અને ફર્સ્ટ ચિહ્ન પર ક્લિક કરીએ અહીં લેબલો ડાબી તરફ અને લખાણ બોક્સો જમણી તરફ જેમ વિશિષ્ટ પેપર ફોર્મમાં હોય છે હવે આગળ વધવા માટે નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો આપણે પગલું 6 પર છીએ જે છે સેટ દાતા એન્ટ્રી આપણે હમણાં માટે આ પગલું અવગણીશું અને આગળના પગલા પર જઈશું પગલું 7 એપ્લાય સ્ટાઇલ્સ નોંધ લો કે આપણે જેમ લિસ્ટ બોક્સમાં દરેક રંગ પર ક્લિક કરીએ છીએ તેમ વિન્ડોમાં બેકગ્રાઉન્ડ રંગમાં ફેરફારો થાય છે ચાલો આઈસ બ્લુ પસંદ કરીએ હવે આપણે અંતિમ પગલા પર જઈશું પગલું 8 ચાલો હવે આપણા ફોર્મનું નામ આપીએ આપણે આપણી પોતાના નામકરણ સંમેલનોને અનુસરી શકીએ છીએ પરંતુ હમણાં માટે નામે ઓએફ થે ફોર્મ લેબલના નીચેના લખાણ બોક્સમાં ચાલો વર્ણનાત્મક નામ બુક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મ લખીએ હવે ફોર્મ બનાવ્યા પછી કેવી રીતે આગળ વધવા ઈચ્છીએ છીએ ચાલો પ્રથમ વર્ક વિથ ધ ફોર્મ અર્થ છે આપણે ડેટા એન્ટ્રીના ફોર્મના ઉપયોગ સાથે શરૂ કરીશું ફોર્મ ડિઝાઇન બદલવા માટે આપણે મોડિફાય ધ ફોર્મ પસંદ કરી શકીએ છીએ જે આપણે પાછળથી જોઈશું હમણાં માટે તળિયે ફિનિશ બટન પર ક્લિક કરો હવે આપણે આપણું પ્રથમ સરળ ફોર્મ બનાવ્યું છે કે જે વિન્ડો ઉપર બુક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મનું શીર્ષક બતાવે છે નોંધ લો કે લખાણ બોક્સો કિંમત સાથે ભરવામાં આવ્યા છે તે છે એન ઓટોબાયોગ્રાફી જવાહરલાલ નહેરુ વગેરે આ કિંમતો ક્યાંથી આવી છે બેઝ ટ્યુટોરિયલના અગાઉના ભાગમાં આપણે કિંમતો સીધી બુક્સ કોષ્ટકમાં લખી હતી હવે આ ફોર્મ ડેટા એન્ટ્રી માટે ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર છે દરેક કિંમત મારફતે જવા માટે ચાલો ટેબ કર પર ક્લિક કરીએ નોંધ લો કે આ ફોર્મ બીજા નંબરની પુસ્તક અંગેની માહિતી બતાવે છે અને શીર્ષક હવે કોન્ક્વેસ્ટ ઓફ સેલ્ફ છે આપણે ફોર્મ નેવિગેશન ટૂલબારમાં તળિયે કાળા ત્રિકોણ ચિહ્ન જે જમણી તરફ પોઇન્ટ કરે છે તે ઉપર ક્લિક કરીને દરેક પુસ્તક અંગેની માહિતી જેને રેકોર્ડ કહેવાય છે તે જોઈ શકીએ છીએ નોંધ લો કે રેકોર્ડ નંબર 3 ઓફ 5 અહીં પ્રદર્શિત થાય છે નોંધ લો કે બેઝ ટૂલટિપ્સ બતાવે છે જ્યારે આપણે આ કાળા એરો ચિહ્ન પર આપણું કર્સર નિર્દેશ કરીએ છીએ first record previous record next record અને લાસ્ટ રેકોર્ડ આપણે રેકોર્ડ મારફતે પસાર થવા માટે આનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અહીં આપણે LibreOffice બેઝમાં સરળ ફોર્મ કેવી રીતે બનાવવું તે પરનું આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશ માટે આપણે શીખ્યા ફોર્મ શું છે વિઝાર્ડની મદદથી ફોર્મ કેવી રીતે બનાવવું મૌખિક ટ્યુટોરિયલ યોજના a talk to a teacher યોજનાનો ભાગ છે જે આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ પ્રોજેક્ટ spoken tutorialઓર્ગ દ્વારા સંકલન થાય છે આ ઉપર વધુ માહિતી spoken tutorialorgnmeict ઇન્ટ્રો ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર